በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበረው አባታችን ቆሞስ ተአምረ ክርስቶስ የመንፈሳችን አስተዳዳሪ የሁላችን አባት አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘመዶች የምትሆኑ እግዚአብሔር ልጆች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እስከ መስቀል ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን እንደምናደራችሁ አሜን። በመንገዳችሁን ሁሉ እየቀደመ መንገዳችሁን ሁሉ ያቀናልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የገሃነም ደጆች አይችሏትም በሚል ርዕስ ስንማር ቆይተናል። ዛሬም እንዲሁ እንዳስለመደን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይመክረናል፣ ቃሉን ያካፍልናል። የእሱ መልካም ፈቃድ ይሆን፣ ጸጋው ያግዘን። የሐዋርያት ስራን እየተመለከትን ከዚህ ከማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ቃል የገሃነም ደጆች አይችሏትም የተባለችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ገጽታ እንደነበራት እያየን መጥተናል። በዚህ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይም በገዛ ደግሞ የዋጃትን እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ጠብቁ ዘንድ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ሾሟቸዋል የሚለውን የመጽሐፉን ቁልፍ ክፍል በማንሳት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነች ክርስቶስ በገዛ ደግሞ እንደገዛት ቤተ ክርስቲያን የማንም እንዳልሆነች እሱ እንደመሰረታት ለእሷም ውድ የሆነ ዋጋ እንደከፈለ እያየን መጥተናል። የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ገጽታ ባህርያት ዘመን እንዳላት እንዲሁም በዮሐንስ ራእይ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ጠባይ ይዛ ስትጓዝ እንደነበረ እና አሁን በእኛ ዘመን ያለችው የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያት ትምህርት፣ ከሐዋርያት አምልኮ፣ ከሐዋርያት ስርዓትና አካሄድ ወጣለች ወይም አልወጣችም የሚለው የሐዋርያት ስራን ስንመለከት ለሁላችን ግልጽ እንደሚሆን የታወቀ ነው። በሐዋርያት ዘመን የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ክርስቶስ ኢየሱስን በማጉላት ከእሱ ውጭ አምልኮ ለሌላ ባለመክፈል እንዲሁም ደግሞ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ በመክፈል የምትታወቅ ናት። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ መንፈስ ቅዱስ ከወረደላት በኋላ ቤተ ክርስቲያን እንዴት በኃይልና በስልጣን ትገለጥ እንደነበረ በምዕራፍ ሶስት ላይ መንፈስ ቅዱስ ያለባት በጸሎት በቅድስና እንጀራን በመቁረስ በአንድ ልብ ድሆችን በማሰብ ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ቃል በመካፈል የሚያምኑትንም ጌታ ዕለት ዕለት በእነሱ ላይ ይጨምር ስለነበረ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ውብ እንደነበረች ተመልክተናል። እግዚአብሔርም ከእነሱ ጋር ይሰራ ነበር ተብሎ ወይም ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበር ተብሎ በማርቆስ 16 ላይ እንደተጻፈው ጌታ በአገልግሎታቸው መካከል እየሰራ እንዴት ድንቆችን እንደሚያደርግ ምዕራፍ ሶስት አይተናል። ምዕራፍ አራት ላይ የካህናት አለቆች፣ ሰዱቃውያን፣ ፈሪሳውያን የወንጌሉን ስራ ለማደነቃቀፍ ቤተ ክርስቲያንን እንደሞገቷትና ቤተ ክርስቲያን ይልቁንም መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ የዘላለም ሕይወት በሱ እንደሚገኝ ከሰማይ በታች የሚገኘው ስሬትና ድህነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደሆነ አጥብቃ እንደተናገረችና በደቀ መዛሙርቱ ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ትልቅ ዛቻ እንደተካሄደ ምዕራፍ አራት ተመልክተናል። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሁኔታ ሰላማዊ ጉዞ እየኖረች ምዕራፍ አራት ማጠቃለያ ላይ በመካከላቸው ችግረኛ እንዳይኖር ሁሉም ያላቸውን ንብረታቸውን ገንዘባቸውን እየሸጡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጡ ነበር። ለቤተ ክርስቲያንም ቤተ ክርስቲያንም በቤተ ክርስቲያን ለሚያስፈልገው አገልግሎት ገንዘቡን ትጠቀማለች፣ ድሆችን ትረዳ እንደነበረ ተመልክተናል። የጥንት ቤተ ክርስቲያን አንዱ መገለጫዋ ድሆችን ማሰብ ነው። ሐዋርያውም እንደተናገረው ድሆችን እናስብ ዘንድ ቀኝ እጃቸውን ሰጡ እንደተባለ ጌታችንም ቅድም በወንጌል እንደሰማችሁት ግብዣ ባደረጋችሁ ጊዜ፣ ድግስ ባደረጋችሁ ጊዜ፣ በዓል ባደረጋችሁ ጊዜ ባለጸጋውን ወይም የሚወዳችሁን ሰው ምን አትበሉ፣ አትጋብዙ። በጣም የሚገርም ቃል ነው። እሱን ብታደርጉ ብድር ስላለበት እሱ መልሶ ምን ያደርጋችኋል? ይጋብዛችኋል። ግብዣ ባደረጋችሁ ጊዜ ግን ምንድን ነው የሚለው መጽሐፉ? ቅድም እንደሰማችሁ ቅዳሴ ላይ 응? ቅዳሴው ላይ አልነበራችሁም ወይ? ቃሉ ምን ይላል? ቅድም ሲነበብ እሱማ ድሆች ነው የሚጋበዙት፣ ባለጸጋውን አትጋብዙ ብለዋል። ጉንድሾችን፣ አካለ ስንኩሎችን፣ እውራንን እነዚህን ብትጋብዙ የሚመልሱ ስለሌላቸው ዋጋችሁ በሰማይ በጻድቃን ጉባኤ በትንሣኤ ይመለሳል ነው ያለው ጌታችን። በጣም ይሄ የሚገርም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ግብዣ ባደረገ ወይም አሁን እዚህ አሜሪካ ሀገር የምንኖር ሰዎች ብዙ ጊዜ ትዝ የሚሉን ማንም መርዳት ነው። ቁጥር አንድ ዘመዶቻችን ዘጠና ዘጠኝ ከመቶ ትዝ የሚለን ሳንዋሽ ማንም መርዳት ነው። እህት፣ ወንድም፣ አባት፣ እናት ነው አይደል? አይደለም? አዎ ሀቅ ነው። ግን ማካፈል ምን ያስፈልጋል። ድሆችን፣ በክርስቶስ ዘመዶቻችን የሆኑትን እውራንን፣ ጉንድሾችን፣ አይነ ስውሮችን፣ መሄድ የማይችሉትን አረጋውያንን፣ እነዚህን ማድረግ በኋላ አክሊል ያሰጣል። በኋላ ሽልማት ያሰጣል። በኋላ ዋጋ ያሰጣል። በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ የዳነ ሰው ያመነ ሰው ጌታውን የተቀበለ ሰው ይህንን መልካም ስራ ሲሰራ ኋላ የሚጠብቀው አኪል አለ፣ የሚጠብቀው ሽልማት አለ። እግዚአብሔር ከሰጠን ወደፊት ስለ መዳንና ስለ አኪል ወይም ስለ ሽልማት እንማር ይሆናል። እግዚአብሔር ዘመን ይስጠን። የሚጠብቀን ነገር አለ። የምንሸለው በጻድቃን ጉባኤ በበጉ ሰርግ ላይ የሁሉ ዳኛ እግዚአብሔር ቁጭ ባለበት ዙፋን ላይ ጌታ ኢየሱስ ተነስቶ የሚለን ነገር አለ፣ የሚናገረን ነገር አለ። ያንን የምናደርገው ግን ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው። ስለዚህ ድሆችን እንድናስብ ያስፈልጋል። ማንም ችግረኛ እንዳይኖር በመካከላቸው ገንዘባቸውን እያመጡ ለድሆች ይሰጡ ነበር። ስለዚህ እናንተ ቤተሰቦቻችሁን መርዳ ቤተሰቦቻችንን መብዛት መልካም ነው። ለቤተሰቡ የማያስብ ሰው ሃይማኖቱን ከካደ ሰው ይልቅ የከፋ ነው መጽሐፍ ስለዚህ ለቤተሰብ ማሰብ መልካም። ከዚሁ አንጻር ግን አሁን ልክ እንደምናደርገው እንደምናዋጣው ድሆችን ደግሞ በዘር በቋንቋ በምንሳን ላይ ሁሉ በክርስቶስ ስንት ነው? አንድ ነው። ሁሉ ዘመድ ነው። በቃ ለእኛ ሁሉ ዘመድ። በይበልጥ አማኝ ያመኑትም ስንት ልብ ነበራቸው? አንድ ልብ ነበራቸው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄን ያደርጉ ነበር። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አራት ቁጥር 36 ጀምሮ እነርሱም በሐዋርያት በበርናባስ እሱም በሐዋርያት በርናባስ ተባለ ትርጓሜ መጽናት ልጅ ነበር። እርሱም እርሻም ነበረው። ሽጦ ገንዘቡንም አምጥቶ ከሐዋርያት እግር ስር አጠገብ ምን አለ አኖረ ወይም አስቀምጥ ተብሎ ስለ በርናባስ የተነገረ ነው። ሌሎችም እያመጡ ያስቀምጡ ነበር። ይህን እያደረጉ ነው። አሁን የዛሬው ትምህርታችን ምዕራፍ አምስት ላይ ስንገባ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ጠባይ ነበራት በሐዋርያት ዘመን ጌታ ኢየሱስን እያጎላች የምትሄደው ቤተክርስቲያን ምን አይነት አገልግሎት ነበር? ድሆችንም የምታስብ ድሆችንም የምትራራ ለድሆች የምትራራ ናት ቤተክርስቲያኒቱ። ገንዘቧን በአግባብ የምትጠቀም ናት ቤተክርስቲያኒቱ። ተመልከቱ። እነ ቅዱስ ጴጥሮስና እነ ጳውሎስ ወይም ሐዋርያቱ እንዲህ እንደላቀቁበት አይደለም ገንዘቡ የሚሰጠው ለሁሉ የሚያስፈልገው እንደሚያስፈልገው መጠን ለአገልጋዩ የወንጌል ቀለብ ተብሎ ከወንጌል ደሞዝ ይሰጠዋል። ለሰራተኛው የሚያስፈልገው እንደ ችሎት ማንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በልጽጎና ተመችቶት መኖር አይችልም። በሐዋርያ ዘመን የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ዛሬስ ሱዋለ ነው። ይህን እያደረገች ቤተ ክርስቲያን ምዕራፍ አምስት ላይ ምን ተፈጠረ? ሌቦች ገቡባት። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስትከፍቶ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሃናንያ የተባለ አንድ ሰው ሰጲራ ከተባለች ከሚስቱ ጋር መሬቱን ሸጠ። መሬቱም ደግሞ ሚስቱም ደግሞ ስታው ከሽያጩ አስቀረና እኩሌታውን አምጥቶ በሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረ። ጴጥሮስም ሃናንያ ወይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬት ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብ ስለምን? ተመልከቱ፣ ሌብነት ነው። አሁን መሬቱን ሽጧል። የተሸበጠበት ዋጋ ይታወቃል። ሁሉም ያላቸውን ሽጠው ነው አምተው የሚያስቀምጡት። አይ እነ መምሬ ጴጥሮስና እነ መምሬ ጳውሎስ ነው የሚያዩት እግዚአብሔር አያይም ብሎ ብሩን ቀነሰ፣ ከሚፍቱም ጋር ተመካከረ። ይህንን ለማድረግ ሰይጣን በልብህ ስለምንገባ ቤተ ክርስቲያን ለማታለል ቤተ ክርስቲያን ለመዋሸት ለምን በልብህ ገባ አለው። ማን ጴጥሮስ ሳትሸጠው ያንተ አልነበረምን? ከሸጥከውስ በኋላ በስልጣን አልነበረምን? ይህን ነገር ስለምን በልብህ አሰብክ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው። ሐናንያም ይህን ቃል ሰምቶ ወደቀ፣ ሞተም። በሰሙት ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። ጎበዞችም ተነስተው ከፈኑት፣ አውጥተው እስካሁን የተቀበረ ሰው ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ሰምታችኋል። ያመኑትም ስንት ልብ ነበራቸው? አንድ ልብ። እንጀራን ይቆርሱ ነበር በአንድ ሀሳብ ይስማሙ ነበር፣ አንድነት ይጸልዩ ነበር፣ ስለ ወንጌል ዋጋ ይከፍሉ ነበረ። አሁን ግን ሌቦቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። ጓዛቸውን ጠቅለው ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ መንፈስ ቅዱስ ተናገርና በጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ሰራና ሐናንያ ወድቆ ሞተ። ከሶስት ሰዓት በኋላ የሆነውን ሳታውቅ ሚስቱ መጣች። እሷም ተማክራ ነበር እና ምን አደረገች? ይህንኑ ቃም ደገመች። የጌታ መንፈስ ቁጥር 9 ላይ ትፈታተኑ ዘንድ ስለምን ተስማማችሁ? ሌብነቱን ለማካሄድ ከመሬታችሁ ሽያጭ ቀንሶ ለማስቀረት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለመዋሸት ለምን ሰይጣን በልባችሁ ገባ? ለምን በአንድ ሀሳብ ተስማማችሁ? ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሞሉት ሌቦች ሁሉ የሚስማሙት በገንዘብ ብቻ ነው። ይገርማል። ሁሉም ጥያቄያቸው፣ ሁሉም ፍላጎታቸው የተሾሙት መንጋውን እንዲጠብቁ የተሾሙት ጳጳሳት ሳይቀሩ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፍላጎታቸው ገንዘብ ብቻ ነው። እንደውም መንደላቀቅ ነው። ቤተ ክርስቲያን መልኳን ለውጣለች የምላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን እያገለገለች ከመሰደድ መስቀልን ከመቀበል ይልቅ ተቋም መስርታ ተዘላዝላ ቢሮ መስርታ ትልልቅ መኪና ገዝታ ትልልቅ መስቀል አድርጋ እንዳትነካ የህግ ከለላ እየጠየቀች የምትኖርበት ዘመን ነው። መሪዎቿ ደግሞ የናጠጡ ሀብታሞች ናቸው። ይገርማል። እነሱ የሚመሩት ህዝብ ደግሞ ሚላስ ሚቀመስ የለውም። ሂዱ በካቶሊክ ተዘረግቷል ዙፋን ተዘረግቷል ዙፋን። ሂዱ በኦርቶዶክስ ተዘርግቷል ዙፋን። ሂዱ በፕሮቴስታንት ተዘርግቷል ዙፋን። ምንም አይነት ጠብ ቤተ ክርስቲያን አትፈልግም። ሌላውን መንፈስ ቅዱስ መታውና ጣለው። ቤተ ክርስቲያን ጸዳች። ቁጥር አስር ላይ ሲገቡ ሞተው አገኟት። አውጥተውም በባሏ አጠገብ ቀብሯት። በቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይህንን በሰሙ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ሆነ። ቁጥር 12 በሐዋርያት እጅ ብዙ ምልክትና ድንቅ በህዝቡ መካከል ይደረግ ነበር። ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው ይላል። አሁንም ስንት ልብ ስንት ልብ? አሁንም አንድ ልብ። ምንን ካስወገዱ በኋላ? ሌቦቹን ካስወገዱ በኋላ ያኔ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገንዘብ ፍላጎት ሌብነት ሾልኮ የገባው በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በተመሰረተች የገሃነም ደጆች አይችሏትም በተባለች ቤተ ክርስቲያን ሌባ ሊሰርቅ ገባ። የፍተት ትምህርት አስገባ። የሌብነትን ስርዓት ዘረጋ። ያንን መንፈስ ቅዱስ አስወገደው። በሰሙት ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ፍርሃት ሆነ። የእግዚአብሔር ነገር አይሰረቅም። ለእግዚአብሔር የሆነው ነገር አይዘረፍም። የኢትዮጵያ ችግር አንዱም የክርስትናው ሰዎች መሪዎች ነው። አንዱም እንዴትም አሳምሩት፣ እንዴትም ከሽኑት፣ እውነቱ ግን እሱ ነው። ይሄ ሁሉ ነቢይና ሐዋርያ ነኝ የሚል ሰው ባለበት ሀገር ነው ሰው የሚታረደው። ይሄ ሁሉ የሚያምር ጳጳስ ባለበት ሀገር ነው ሰው ደሙ እንደ ውሃ የሚፈሰው። እነዚህ ሰዎች እነዚህ መሪዎች ሳንቲም ቅጭል ሲል ብቻ ነው የሚነቁት። ለወንጌል ግድ የላቸው፣ ለሚሞተው ግድ የላቸው፣ ለሚጠፋው ግድ የላቸው። ሌቦቹ በኢየሱስ ስም ተደራጅተው ታምርና ፈውስ በማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌብነት እንደውም ቤተክርስቲያን አሁን አይታችኋት እንደሆነ የንግድ ማዕከል በምትመስለው አይታችኋት እንደሆነ ሁሉም ሰው የሚያስበው ብፁዕ እንትና ትልቅ የልማት ስራ አሰሩ ተብሎ ትልልቅ የሱቅ ቤቶች፣ ህንፃ ቤቶች፣ ጭፈራ ቤቶች ምናምን በኤክሰኑ አጥር ዙሪያ ያለው ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ስታዩ ሁሉም ካቴድራሉ እሱን እንድትሰራ አልተጠራችም ቤተክርስቲያን በፍጹም ገቢ ያስፈልጋ አዎ ያስፈልጋል። ስናስተምረው ዙ አስራ በኩራ ይሰጣል። በቂዋ ነው እሱ፣ በቂዋ ነው እሱ። ሄዶ በፕሮቴስታንቱ ደግሞ ፓስተሩ በልጽጎ ደልቦ ነው የምታዩት። ሌብነቱ ተስፋፍቶ በኢየሱስ ስም ዘይት ይቸበቸባል። የግለሰብ ፎቶ ይሸበቸባል። የክርስቲያን ውስጥ በሐዋርያት ዘመን እንዲህ ነበረ? ላይ ነበረ ወይ? ምዕራፍ አንድ ላይ ነበረ? ምዕራፍ ሁለት ነበረ? ምዕራፍ ሶስት ነበረ? ምዕራፍ አራት ላይ ነበረ? ምዕራፍ አምስት ሌባ የገባው እሱም ተመቶ ወጥቷል። ከዚያ አንድ ልብ ነበራቸው። ኋላ እመጣበታለሁ፣ ነገር ስቋጭ በአንድ ልብ ሆነው በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ነው። ከሌሎችም አንድ ስንኳ ሊተባበራቸው የሚደፍር አልነበረም። ህዝቡ ግን ያከብሯቸው ነበር። የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨመሩለት ነበር። ወንዶችና ፊቶች ብዙ ነበሩ። ዕለት ዕለት ወንጌል ሲሰበክ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይጨመር ነበር። አማኞች ይጨምራሉ፣ ክርስቲያኖች ይጨምራሉ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስራው ይታያል። እነዚህ ሰዎች ይወገዳሉ ማለት ነው። ቀጣፊዎችን ወገዳሉ ከቤተ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ ክርስቶስን ለማሳየት ነው ሩጫቸው። በቃ ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ አዳይ ነው ለማለት ነው ሩጫቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቃ እንጂ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም። ይጨመሩ ነበር። ሲያልፉም የቅዱስ ጴጥሮስ ጥላውን ደዊውን ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 15 ላይ ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከእርሱ አንዱን ይጋርዝ ዘንድ ድውዩን ወደ አደባባይ አወጥተው በአልጋና በውስካ ምንድን ነው ውስካ አባታች ነው? እሺ በውስካ ያኖራቸው ነበር። ደግሞም በኢየሩሳሌም ችው ከተማ ድውያን ድውያን ምንድን ነው ድውያንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር። ሁሉም ሁሉም የነ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ ነው የሚፈውሰው። ክርስቶስን የገለጡ ያገለገሉ። እኛም ሀገር አሁን ተበላሽቶ እንጂ ጥንት ጥንት ጳጳሳቱ ሲያልፉ መሬቱን የረገጡ ሰዎች ይፈውሱ ነበር። እነዛ ሙስና ያውቁ፣ እነዛ በብሔር አስተዋጽኦም አልተሾሙ፣ እነዛ ከመንግስት ጋርም አልተባበሩ፣ ቃድሬም አልነበሩ እና አቡነ ጴጥሮስ በረከታቸው በሁላችን ላይ ትሁን። ታውቃላችሁ። በአደባባይ ህዝቡም ምድሪቷም ለአንተ እንዳትገዛ መትረይስ እያዩ እኮ ነው። ታስረው በሰንሰለት እኮ ነው። ስለ ክርስቶስ ወንጌል ህዝቡ ባሪያ እንዳይሆን የሐሰት ትምህርት ወደ ከተማይቱ ወደ ምድሪቱ እንዳይገባ ወደ ኢትዮጵያ ምድር እያወገዙ ሞቱ። የእነሱ በረከት ይፈውስ ነበር። የእነሱ ጸሎትም ያድን ነበር። የሉንም ማለት አለም አባቶች ነበሩን አባቶች ኋላ እነዚ አባቶች በእድሜ የገፋችሁ ታውቃላችሁ። ምንም ነገር የላቸው፣ ቤት የላቸው፣ መኪና የላቸው፣ በበቅሎ እየሄዱ እንዴት ውብ እንደነበረ ክርስትናው የነበረውን ጉልበት አስቡ። ወደኋላ ሄዳችሁ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው ነገር የተሰራው በአባቶቻችን ነው። ታሪካቸው፣ ቅርሱ፣ ቤተ ክርስቲያኑ፣ እምነቱ፣ ስርዓቱ። ኋላ መጣ፣ ዘመን ተለወጠ። ይህን ሀምሳ ዓመት ሌቦች ገቡ፣ ጠቅልለው ዋዟቸውን ነጋዴዎች ገቡ ቤተ ክርስቲያን። አሁን ስለ መንጋው ግድ የላቸው። ይገርማችኋል። የሰው ነገር ማውራት ይሆናል እንጂ እያንዳንዱ የሃይማኖት አባት በጣም ተንደላቆ ነው የሚኖረው። እሱ ስህተት ነው። እሱ ስህተት ነው። በፍጹም ስህተት ነው። ይህን ማለት ሊያስወግዝ ይችላል። ይህን ማለት ሊያስጠላ ይችላል። ግን እውነቱ ይሄ ነው። ይፈወሱ ነበር። ሊቀ ካህናቱና የሰዱቃውያን ወገን ቁጥር 17 ላይ ይሄ ሲደረግ የካህናት አለቆች ተነሱና ተቃውሞ ገጠሙ። ምንድን ነው? ምን እየሆነ ነው? ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንዳደገች ነው የምታዩት። እንደ የፈለጉት እሱን ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሆነላት። ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ ሌቦች ገቡ፣ ሌቦቹ ተወገዱ። እንደገና ወደ አገልግሎት ተመለሰች። በአንድ ልብ መጸለይ ማገልገል ጀመረች። ቤተ ክርስቲያን ሌቦቹን ካጸዳች በኋላ ፈውስ ጀመረች። ልብሷ ድውዩን ማዳን ጀመረ። ጥላዋ ድውዩን ማዳን ጀመረ። ቤተ ክርስቲያን በኃይል መገለጥ ጀመረች። ይህን የተቃውሞ ተነሳ። በሐዋርያት ላይ እጃቸውን ጭነው በህዝቡ ወይን ውስጥ አኖሯቸው። የጌታ መልአክ በሌት የወይኑን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና እነማንን? ሐዋርያትን አሰሯቸው። በቃ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ደግሞ ሰው መግደል ጀመራችሁ ወይ? እንደዚህ ያሉ አይመስላችሁ? ደግሞ ሰው መግደል ጀመራችሁ ወይ? መሬቱን ቢሸጥ መብቱ አይደለም ወይ ብለው ተቃውሞ ገጥሞ ነው አሰሯቸው። የጌታ መልአክ በሌሊት የወኅኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሄደና ቆማችሁ ሂዱና ቆማችሁ የዚህን የህይወት ቃል ለህዝቡ በመቅደስ ንገሩ አሏቸው። በሰሙም ጊዜ ማልደው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ። የጌታ መልአክ ፈታቸው። ማን ቤተ ክርስቲያን ይረዳ ነበረ ማለት ነው? የጌታ መልአክ ታሰረች እኮ ወንጌል እንዳይሰበክ ታሰሩ፣ ተዘጋባቸው ደጁ። የጌታ መልአክ መጥቶ ግን ምን አደረገላቸው? የለም አይታሰርም፣ የእግዚአብሔር ቃል ሂዱና የዚህን የህይወት ቃል ለህዝቡ ስበኩ አላቸው። ገብተው በመቅደስ ያስተምሩ ጀመር። ተቃውሞ መጣ። ቁጥር 27 ላይ እንደገና ከፍ ተነሳ፣ በወይንም ተጣሉ። የጌታ መልአክ በሌሊት መጥቶ የዚህን የህይወት ቃል ሁሉ ለህዝቡ በመቅደስ ንገሩ አላቸው። ቁጥር 27 ላይ በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አጥብቀን አላዘዝናችሁምን? ከሰው አሏቸው። በማን ስም? በማን ስም? ማናችን ያሉትኝ? የካህናት አለቆች፣ ጸሐፍቶች፣ ሰዱቃውያን፣ ስልጣን ያላቸው ዛሬም ዛሬም የካህናት አለቆች ገንዘብ የሚሰበስቡ ኑሯቸውን በመንጋው ላይ ያደላደሉ ያበጡ የሰቡ ትን እያረዱ የሚበሉት በዚህ ስም ያስተምረውን ያወግዛሉ። በዚህ ስም ያስተምረውን ይለያሉ። በዚህ ስም የሚያስተምረውን ሹመት አይሰጡም። ዳሩ ነግሮናል ጌታችን ምን ብሎ ተባረኩ። ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። ሐዋርያት ናቸው። እንዳታስተምሩ አላልንም ወይ? ይህን ስም እንዳትጠሩብን፣ የዚህን ሰው ደም እንዳታመጡብን አላልንም ወይ አሏቸው። ምን እያላችሁ ነው? ከሰው ይልቅ ለማን ልንታዘዝ? ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። ዛሬስ ቤተ ክርስቲያን ለማን የምትታዘዘው? ለማን? ለባለስልጣን፣ ገንዘብ ላለው አይደለም? አዎ አዎ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የተባለች ቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆች ሰራዊትን እየመራች ነው ያለችው፣ እያንቀሳቀሰች። ምንም ልዩነት የለም። በሚያምነውም በማያምነውም፣ በተሾመውም ባልተሾመውም፣ በተራ አማኙም እግዚአብሔር ቀብቶታል ተብሎ በዙፋን በተቀመጠውም መካከል ልዩነት አይታይም። በሐዋርያን ዘመን ግን እንደዚህ አልነበረም። ለባለስልጣን መታዘዝ፣ ገንዘብ ላለው ማሸርገል፣ ከድሆች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላትም። ቤተክርስቲያን አሁን ማለት ነው። ምንድን ነው እነ መቄዶንያ አይደል? የእኛ ስራ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ትልልቅ ካቴድራል ያላት ቤተክርስቲያን ትልልቅ የሱቅ ቤቶችን የከፍት ቤተክርስቲያን ስራዋዬ ስራዋ ነበር። ስራዋ ነው። የዚህ የፕሮቴስታንቱም ዓለም ቢሆን ስራው ነበር። የካቶሊኩም ዓለም ቢሆን ስራ የሆነ የሆነ ነገር ሊረዱ ይችላሉ ሊረዱ ይችላሉ። እሱ አይደለም ዋናው ስራዋን ነው የምናገረው። እኔ አልረዱም፣ አላገዙም አላልኩም። ያግዛሉ፣ ጠንብ ያደርጋሉ ከምናምኑ ግን እሱ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ስራዋ ይሄ ነበር፣ ድሆችን ማቀፍ፣ ድሆችን መውደድ፣ ለድሆች መራራት። አሁን እኛ እንደምናደርገው ገንዘብ መሰብሰብ፣ ለድሆች መስጠት፣ እንደውም የድሆች ወላጅ የሌላቸው ልጆች የሚማሩበት ትልቅ ትምህርት ቤቶችን መክፈት ቤተክርስቲያን ስራዋ ይሄ ነው። ይሄ ነው ስራዋ። ካህኑም ሆነ ጳጳሱ መነኩሴውም ሆነ ዲያቆኑ የሚፈቀድለትን ብቻ የሚፈቀድለትን ነው መውሰድ ያለበት። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዚህ በኋላ ዋናውን ነገር መናገር ጀምሩ። እናንተ በእንጨት ላይ በሰቀላችሁ በገደላችሁ አይደል የሚለው ቁጥር 30 29 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? ጴጥሮስና ሐዋርያትን መልሰው አሉ፣ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። እናንተ በእንጨት ላይ ሰቅላችሁ የገደላችሁን ኢየሱስን የአባቶቻችን አምላክ አስነሳው። ዋናውን ነገር ተናገሩ። በቃ አሁን ዞረው ዞረው እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ማስታወስ የፈለጉት ማንን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስን ነው። ስሙ ይቀደስ። ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለአማኙ የሚነግሩት እናንተ በሰቀላችሁት ኢየሱስ አሁን የቱ ጋር ተኬደ? እዛም ይኬድ እዚህም ይወጣ እስር ቤትም ይዘቷቸው፣ ከእስር ቤትም ያውጧቸው። ግን አገልግሎቱ ማንን ማሳየት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስን ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞት የተነሳውን ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ያለውን በአባቱ ቀኝ የተቀመጠውን ሞትና መቃብር ያላዘውን ክርስቶስን ከፍ ማድረግ ነው። ደግሞ ሲያስታውሷቸው እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ አስነሳው። ይህም እግዚአብሔር ለእስራኤል ንስሐን የኃጢአት ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራሱንም መድኃኒት አድርጎ በቀኙ ከፍ አደረገው። እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን። ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዝ የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው። ኢየሱስ ለመነሳቱ ከሞት በአባቱ ቀኝ ለመቀመጡ ከፍ ከፍ ስለማለቱ እኛ ምስክሮች ነን። እግዚአብሔር ደግሞ ለሚታዘዝ የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ምስክር ነው አሏቸው። ከዚህ በኋላ እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ። ሊገሏቸው ማሰቡ። ነገር ግን በሕዝቡ ሁሉ ዘንድ የከበረ ህግ መምህር ገማሊያ የሚሉት አንድ ፈሪሳዊ በሸንጎ ተቀም ተነስቶ ሐዋርያትን ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ። እንዲህም አላቸው፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከዚህ ወራት በፊት አስቀድሞ ቴዎዶስ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስቶ ነበር። አራት መቶ የሚያሉ ሰዎችን ከእርሱ ጋር ተባበሩ፣ እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ተበተኑ፣ እንደ ምናምንም ሆኑ። ከዚህ በኋላ ከነዚህ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ሰዎች በጻፉበት ዘመን የገሊላ ይሁዳ ተነሳ፣ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ፣ እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ተበታተኑ። ከክርስቶስ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ይነሳሉ፣ ይበተናሉ፣ ምናምን ይሆናሉ። ይነሳሉ፣ ይበተናሉ። ይህን ገማሊያን የሚባለው ሰው ያውቃል። ስለዚህ ምን ይሁን አለ? ስለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ምን ይሁን አለ? እላችኋለሁ፣ አሁንም እላቸው ከእነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸው። ይህ ወይም ይህ ስራ ከሰው ወይም እንደሆነ ይጠፋል፣ ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ ግን ታጠፏቸው ዘንድ አይቻሏቸውም። በግልጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ፣ በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ምናልባት እንዳትገኙ። ማንም መንካት? ሐዋርያትን መንካት። እነዚህ ሰዎች ለማጥፋት መሞከር፣ ተጠንቀቁ። የሚሆነው የሚታየው ነገር ለየት ያለ ነው። የሚሰብኩት ከሞት የተነሳውን መድኃኔ ዓለምን ነው። የሚናገሩት የሚያደንቁት ድንቅ ከታዲዎስና ከይሁዳ የተለየ ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁ። ሰሙትም። ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ይገርማል። ምን አሏቸው? ቤተ ክርስቲያን መገረፍ ካቆመች እኮ ሀምሳ ስልሳ ዓመቷ ነው። ኧረ አይበልጥም። በኢትዮጵያ ነው ሀምሳ ስልሳ በዓለም ቤተ ክርስቲያን አሁን ብዙ አትገረፍም። ወደ ሮም ብትሄዱም ለሮም ካቶሊክ ከፖለቲካው ጋር ተስማምታ ሟሙቃ ጸጥ ብላ ቡራኬ የሰጠች አሁን ይሄ የሚፈጠረውን ነገር ቤተክርስቲያን እኮ አታወግዝም። ይሄ ሁሉ ታምር፣ ይሄ ሁሉ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የሚጋባውን አትወድም። ተጫን ዙፋን ዘርግቷል በምክር ቤት ገረፈው። ለምንድን ነው ኔቶቹ ቤተክርስቲያን መገረፍ ስለምትጠላ፣ ስለ ኢየሱስም መሰደድ ስለምትጠላ፣ ካባዋ ስለሚነጠቃት፣ ደሞዟ ስለሚነጠቃት የሐዋርያት ዘመን ቤተ ክርስቲያን ግን ምንም ጉዳይ አልነበራትም ከዚህ ዓለም ጋር። ካባዋን ጥላ ኢየሱስን ነው ማጉላት። ለዚህ ነው ሽማግሌው ጴጥሮስ በከተማ ይጎተት ነበር፣ ጳውሎስ ይጎተት ነበር። ሂዱ ህንድ፣ እነ ቶማስ ይታረዱ ነበር። ሂዱ ማርቆ ግብፅ፣ እነ ቅዱስ ማርቆስ ይታረዱ ነበረ። አንድ ሐዋርያ እንኳን ሁሌ እንደምነግራችሁ አንድ ሐዋርያ ካባ አልተሰጠውም። ሁሉን እያጡ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ተቅበዘበሱ ሁሉን እያጡ ለምን? የሚጠብቃቸው ክብር ስላዩት ስለ ክርስቶስ ስም ይነቀፉ ዘንድ እንደተገባቸው ስለተረዱ ሁሉን እያጡ ገረፏቸው። በኢየሱስም ስም እንዳይናገሩ አዘው ፈቷቸው። በማን ስም እንዳይናገሩ? ሰይጣን ተንኮሉ አያችሁ። ዋናው ዓላማ የማን ስም እንዳይነገር ነው። ለኢየሱስ ስም እንዳይነገር ኢየሱስ እንዳይሰበክ ስለሆነ እየገረፈ እያሰረ ቀጠለ። ፈቷቸው። እነርሱ ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለተቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ምን አሉ? ይህም በረከት ለእኛ መድኃኔዓለም የሚያደርገው ስንሰደብ ደስ እንዲለን፣ ስንገፋ ደስ እንዲለን፣ ስንጠላ ደስ እንዲለን። ተገርፈው እኮ ነው ተገርፈው ተቀጥቅጠው ሽማግሌዎቹ ተዋርደው አምጡ የተባሉት ሰዎች እኮ ነው። አሁን ዛሬ በምላስ ስንቱ ስንቱን ይገርፋል መሰላችሁ? ያንን መድኃኔዓለም ለበረከት ያደርግልን። ስለ ክርስቶስ የምትሰደቡ፣ ስለ ክርስቶስ የምትነቀፉ፣ ስለ ክርስቶስ የምትጣሉ ሰዎች ደስ ይበላችሁ። ይሄ ክብራችሁ ነው። ይሄ ሞገሳችሁ ነው። ስለ እሱ ስም መዋረድ፣ መራ መጠማት፣ መናቅ በኋላ እንገናኛለን በሰማይ እንገናኛለን። አባታችን ጻድቅና የታመነ ነው። ጳውሎስ እንዳለው ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ <laughs> የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶ ደግሞ ጳውሎስ መጨረሻው የምፈልገው ይህንን ለእኔ ብቻ መገለጡን ለሚወዱ ሁሉ ስለ እሱ ለሚገፉ ስለ እሱ ለሚጠሉ ሁሉ የጽድቅ አክሊል አለ። ምን እያላቸው ወጡ ነው የሚለው መጽሐፉ። ምን እያላቸው በእውነት ይህንን ጸጋ መድኃኔዓለም ያድለን። ደስ እያላቸው ወጡ። ዕለት ዕለትም በመቅደስ እና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርና መስበክን አይተውም ነበር። ጅራፍ ያላስቀረው ክርስትና፣ ስድብ ያላስቀረው ክርስትና ለእኛ መድኃኔዓለም ያደርግልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አምላክ ቅዱሱ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። Abro essa manamento.